ettaala tubeera n'omukukunavu ah, omukulu tamale mirundi mutabani wa yowana nemmole bamirundi eri waffe ekalisizo ah, mu buddu kwezi robinson nga bulijjo nze mbeerawo okukwanjulira puroguramu yaffe eno ettaala ngaolunaku olwali tugenda kwogera ku nsonga nyingi nnyo ezikwata ah, ku byaggwanga gavumenti eya wakati gavumenti yemmengo abantu basekinnoomu ebyobufuzi bwe biyimiridde tujja kwogera ne ku ngeri ey'obusika pureezidenti museveni agenda kuleka atya obusika buno kubanga waliwo wetwabadde nga tukubaganya ebirowoozo netuga nti no president museveni kale ayinza ekisanja kino okukirya ah, kino eh, ekyomwaka 226 naye ani ajja okukyusa obuyinza bwa president museveni okugenda mu buyinza obulala tekube kuyiwa musaayi byonna omukulu tamale mirundi agenda kubeera nga abitunyonyola olunaku olwaleero mukulu tamale mirundi sebo tusanyusa okukulaba ah. amiina munangeamiina <laughs> sebotebaamba eh. tigenda nezija mu studio zo zino hmm. empewo nenyingira kakati nzija nange enkoze nga wesabise bulungiwesabise bulungi wesuba mu suuti ate kakati mugiraba eno yasa eno bagira bagamba mu bintu kakati babalowooza nti era ya pulezidenti <laughs> bino byaffe ffe tubyekolera netubyegulira weteekamu sentetekamu sente kati mm. no nembagamba bagigule bagiraba tuweekeemu ya mitwalo kumi eh, eh. okugikuguza omuntu okugikuguza omuntu gavumenti ena era kyeva waliwo ali kusobozeeti asobola okukola ekintu ekinyitekisoboka ah, nekibeera nga kigumu bwekiti nti pulezidenti yamuwadde sente nayekukolerabwetefanabwetnkasobolaolabaneduplicate mm, <laughs> gwebakolamubukofiira <laughs> bwoonoonya mukulamu yali era mufu naye ate ekyokukofiira nabugakolera nembuteekawo kakati ate bwebabaire emikolo gyebagenda okukola location ebeera muneete bagugula bwange bagugula ekyo ekyo nimiriza nze katonda mpadde nempangaala nnyo nti mbagamba nti ndisa kulinga ne mama wange hmm. wemama nga agamba nazalibwa nkaaga mugumu yes nibwemba nankaaga mugumu nina emyaka emeka kati gibanga ataano mumwenda ataano mumwenda awo jo mitono si mitono kubanga kukyali waffe abaana benakula nabo tusigaddeko abo babiri mweka feka olabona sirimu yabali ne mwalwana nyo kubanga kakati hmm. egundi mm. ekyokubiri nti nze katonda ayina ebintu byagenda nankozesa nange nenewonya kenyini era ennaku zonna ekitabo kyempandiika nga kikwata ku gundi ku sipiika oyo alitwalabekadaga era mukwano gwange bamuyita ddungu alirandani emyezi gebiri egiise yagenda nankubiresa munanga naloose ngaomuntu aŋamba nkuwa ebayibuli naye mukatinga gwe mirundi bayibuli hmm, nga nkikuwa yaki nkikuwa mhm. yaki aga naye omuntu nakoma ogwokubiri nandoose nanga mirundi muwe bayibuli okukakana nga gikuwani ah, yagisindika eranda ne muganda we yagirina naye kati tisalowooza kuti aluniidi ebayibuli ofola books ayinidi ebayibuli bayibuli bagamba basibe bebabeera naze nnyo itisman telling me that i'm going to prison bayibuli ekonsolinga nnyo omuntu mugundi mu busibe nadda eri katonda nabasiraamu abo bagenda nnyo ne kulaani mugundiubaegisiwenyousitdown notegeera ebintu kakati enaku ezo nagenda netunulya kadabu oyo nyo nemutunulira exceptional skills ezo zayina mm. teyasomera nnyo obwerumbazo omutyakolaki mm. ziriwo nenga nti naye amanya gano Kaina manya chikategeza. Aitwa Rebecca Dag. Nga ndi manya. Tuina Josephu. Mm -hmm. Yakuza Yesu. Mm -hmm. No kandi bikira Maria. Ti yafumbirwa yazala nasigala nga mbeerera. Mm. Eh. Ekimuisa bikira. Bikira kitegeza mbeerera. Bikira Maria chogama ti yasigala mbeerera. Yeah, yes. Ani ajikebera. Anti kubuli. Hey. Ba kuanga kuri yalagira nechiba. Mm. abasamu yekkwalo gyetugiweera ne ku sente mm. ndi kuvuga nti ono mwana wa katonda kitegeeza nti ate katonda mubitondo bye yegomba mu kimu mhm. kakati yosefu yali musajja mukambu eh. gwebagamba nebaga nti olubuti oyo omwana wekyemanuwero siwa noomukazi olubuto lwalina okumwesa ekyalo kiddukakokitufu kibona nti oli waliko difensi yakugundi amasasi netulwa erinnya lya yozefu eryo nega nti yozefu ono ali mu bayibuli ow'emisiri ebaali batutta okusiba ne baloota ekirooto n'abakibalootolera eri hmm. muyudaaya hmm. e, yozefu oyo nze nogwe netuumamu erinnya eh. gundi nentululira josefu koni josefu kibwetere josefu esuleta wajali yali pulezidenti wa philipines hmm. pulezidenti museveni era mulwanyi yava mukibimba bakawunawo bonna tuba tubaita aba seven mm. bonna babateeka mu kibinja seven siplicate eh? yes kyebayitanga tife tuvamufe tuli ba seven tuva mu seven siplicate eh, mukibinja ekyomusanvu ekibinja ekyomusanvu mwe mwali abafanga mu afirika kyekibayisa aba seven ne president museveni naye yakirimu kitaawe kitawe naye musajja mulwanyi era naye erinnya limugoberedde nakubira samukaaka ogwekiro nakubira rebeka nga lyenjagala nenkubira bamwita ambasada nakola ku ledio yabalokolere ya siroda minisitrdeipa nemugaa nti ndiwava ebaibule tiobyasire baibule njiina nsomera ku lunyiriri oba jimpe ziyenji kimi mhm. ntairwa ekya kinaiki mhm. tiziyenji kimi nti aa ah, kakusomera olunyiriri lwa rebeka mhm. nti njagala mu bayibuli rebeka bamwogerakoki rebeka yazala mawanga abiri sibayitaya nabaki mm, nabafirisuuti eh, mm. nampa bintu bingi nga nti thats what i wanted kakati we get time to analyze ebintu bino thats why i'm always ahead mm -hmm. nti tekyensika okweyimirizaamu katonda yampa independence hmm. ate nampa obugagga nti ekijogesa abantu buli muntu mugezi kakati kakankubuuza yuarese smart on tv abalabu nabwe bali oli mugagganyo smartness eri mu mutima gwo batugamba omuntu nze njeteekamu omuntu agenda ku lediyo nagenda ku tivi baawukana mm. nze nanywanga omwenge nga nsobola okukola pulogulaamu ku lediyo notagitegeera naye nga ku tivi kiyinza kumala kunyabaliramirawo <laughs> nti omukulu yakoze eriiso obadde ku tivi ngaotamidnemugaa nti nti nze nalwa okulaba amasanyalaze bwentunula mu ttaalamasanyalaze wali omusajja mugezigezi so when you are on tv millions of people are watching you kituufu gwe kenyini kati bagulaba n'amasoko bagatunulira naki nagandi omusajja but mm. owa radio you can go anyhow because the people imagine bo bawulira ddoboozi waliwo omukyala bano ayogera olungereza lulungi nnyo mm. naye tebamutwalangako ku tv kusoma mawulire asobola ga radio yes why to be on broadcasting to be on radio on tv beauty ematalinganyira gyebasooka okutunuulira bwe tuba tukuwa omulimu eh. feesi yo enetunula mu ah. screen abantu nebagisiima oyinza okubeera negundi nze mbatunulira ku tv nti olina mesagi gyowa abantu naye nga bweyogera nensamuzigiwa abantu nga mesagi yo si gyebatunuulira kituufu nti nekuli septionera kubeerako abaki abakyala nga balnbulikiresoi kubuulira ntugaa nti nedda manager yine nyindo nene whenever you do it, call a press conference or you go to the concentration y'abantu ebeera nnyo ku nyindo yo <laughs> tebeera ku kintu kirala beauty is very important in, in it on tv mm. beauty is important omukazi oyo bamuyita kasumba <laughs> kasumba lwaki ayingira mu sports simanyi kasumba oyo mukazi mulungi mm. era bwe yabeeranga ku tv wati ng'abasajja balubirako baagala okulaka omukyalo yes. mulungi bwebatali muntu mulungi mbatende bwemba nsomesamu oli bwembadde nsomesamu oli nga balambagamba nti if you want to work on tv you must be beautiful kati abatali balungi bakole batya tugenda yo if you want to appear on tv you must be handsome and smart kakati ebintu ebyo tujja ntubisoma nembaga nti me bantu balokumbatizanga nemyaka eki nemaani omukereziya mutayagala kuyiwa mumazzi ah, ah, erinnya lyantuuma teyali tasobola kuntwala mu 64 nga nzaalidwa 613 years nenkola havoko mu chaki omwana wemyaka esatu atane mu bantu walwana otya ina kubafaza ekigo kuntuma joje william nendigaana nemuyola gandula baba ah, eh, eh. ettaka naye utamali wavadda ngaoli musajja wambaza eh, olubootyo <laughs> era nze Mufanda nabagamba na majenje hmm. <laughs> mukadde akavubuka ako mugende mukatereje mukakomya. <laughs> Kolo tubakubatiza. <laughs> Era eri erinnya lyebagendi baali bagenda okumba tereje. I chose hmm. my name naali Ghana first. Hmm. Liba mpita ewaka. I'm not Joseph. Joseph is a nickname. Wow. Nali nali te anti twaka twakola dulu. Mu church navayo nga sira. Nali ngenze nali alizije kitinje. kakati after wadizi kati bweduuka mu siri eyokusatu nenkola sitapeti eyokubiri mm-hmm. musomesa yatugamba musomesa yali wa literature natuga nti right and imaginary story i imagined myself as a lovely letter from one of the students to the teacher mm -hmm. ho eh? ekitabo kyange kyajja kyokka ogenda obitebyeoundestand the assignment onsyes i did What did it get you to try the imaginary stone? But this is a lovely letter. I imagined it to be a lovely letter to the teacher. Chitufu. Swero nendi semamu. Babu li cho kumkoro. Omkuru wa somero na ita ni braza wangi na mga hmm. Bampe chimone zo chakwe somesa li tuwe chango mkazi za ika ganyo kumkoro somesa. The teacher refused. Hii ni hati ya leta topic. Hati ya leta kizomoza. Wera mkuru wangi ya wakandi. Muganda agisijja mubonereza imagined beyond yes the imagination of the teacher kubanga yamugambye write an imaginary he has written an imaginary love letter to the teacher kati akoze kibi eki kati eno crisis yena bakola bano <laughs> bamafia okudereka ku musteta usi yako olwa bakubye nganze ne bakuba omulimu n'ogaana okugendayo ne bakuba emotoka epya n'okubye bamafia loss of job that's my character naye bamafias bangi nnyo eh, abo ah, bebagamba mm. nti epuroblemu eh, eri mu uganda mm. eva ku kintu eki bamafiya batta institutioni zonna mm. era bwe tutaawo ebyo we kan have a situation ngaeyali eitale bamafiya bavuga itale emyaka ago nga bebaleeta prime minister bebaleta baminisita ate nga nti bebalina sente eh. bamafiya bafuga itali mu myaka ataano gavumenti ya itali yafuguna gavumenti anamumwenda nga teri gavumenti ya itali ewangaala mu myaka ataano eh. bafuna gavumenti anamumwenda eh! omu yeka yafugako emyaka ebiri era gavumenti ya itali esinza okuwangala eyabalusikoni mafiya munaabo the richest italian ewa esimiran ayina letv ainari yaine papula za mawulire barusconi barusconi eh barusconi okumwesi matulako bamuganti yagala okwana obuto nalekulira nalekulira nga abamerika bamutwala kuba yabbanga ebyama nabibulira gaddafi nga mukwano gwenyu delice si italia bamafiya bawamba italy naye ekyo ekirungi ekyali ku bamafiya ba italy baali developumento ngatibalinga bajja mu sematalo wokubiri kuba italy yagina musolini musolini yegatta ne hitira abantu bwebakwata musolini nebamutta itale yense yeyeranga ku ethiopia nekikuba naye bajja itale bamafia babba sente ne badevelopinga itale nefuuka nsi ya musanvu mu europeitalian mm. mafia kati ate ekiri wano mafia ya wano teri development nzibi sente zibabba bazitwalawa ah, kugula bizimbe bweru ate kati bazzeemu okubba livansi lwa nsonga mm. ebintu byonna bye baali babbye ebweru abazungu baabikwatirayo anti kati be eh, baabiwamba hmm. kati bagenda kufiirwa eyo nedda kati ate bazzeemu okubba buto babikolere wano eh, era bali wano kalina ezo zolaba empanvu zibabuloni babuloni <laughs> babuloni ngakigudde hmm. hmm. ebizimbe byabwe babuloni mulindeko ebinayiika kalina munana ziriko sente zenzige kalina kumi ziriko sente za coronavirus the time mbagambye olwaleero naye nsoose okwogera nembagamba nti mafi yange folowinza emyaka musanvu hmm. even today bamafiya bakuŋŋanya essaawa kumi n'emu nga bukyaddenakawa ne batuula mu meeting nebo tebebaka bapulaningira ggwanga lino eggwanga singa baali bakolera ggwanga lino singa tuli wala buli wamu webali kati sente za coronavirus boba abazeddewo okuzibbira nga museveni eguddewo asiupuwa tewali wantu wonna wewatimeing abantu bokka be batyanzereka dagafekka naye kadaga nga bamuyuziza nyo kakati bamafiya bajja ne bakola amagezi gali gwegati mm. bafuna empapula zamawulire bawamba media bawamba media balokole mutuyambye nnyo bawamba media kituufu ekyokubiri nti ucc nayo neekwata ku nze baali babasse ucc yotelimuba mafiya aba eti okujjako abantu program kujjako licensi gyebakozesanga hmm. tukujjako licensi tukukola tutya hmm. mafiya etya mukwano gwange mutabazi nze namuyamba ate naye nebagala mumujjako era bamujjako hmm. bamugamba okunzijako nagana nga kiri kyeyayitamu tayinza kiddamu kakati ucc etya babadde bakutiisa kujjako licensi kukola ki t tulinawo palamenti erimukadaaga siri pulezidenti insusuli nammwe abalokola abakiri bano abatona ennyo bakaliisa baani abakyatukkiriza netwogera otherwise print media bagiwanga naye gwe tusuubira nti no pulezidenti museveni eh. okukyusa obuyinza okubuzza mu mikono emirala tewabeewo okuyiwa omusaayi okwamaanyi ennyo anti kakati ekyo ngenda kikubuulira hmm. kakati museveni maafu yeeno yasooka n'agirowooza nti nnungi the president wrongly believed that once people get money tebagenda ku lutalo bajja kubeerawo balya esente eh, omuntu alina siteeke mu kintu omukazi nga yava ewaabwe nga bamusibiridde ebintu mm. tayabaira malisias mm. omukazi eyava ewaabwe nga bamusibiridde ebintu obasooka oba bulangeti obaki oba obaki tabeera distractive mu famiry mm. omukazi ategeera nti mukabada mulimu ekikopo kya ssengawo oba egiraasi omulwana tagiyiwa nekikyatikirakubanga eh, ajja kutya kiri kikopa okwatika eh, mm. omukazi ono bwe baba bewaabwe nga bamutonera gomesi naki tayo kyasuutiyo amanyi tinagogomesiaogenda nomugamba nti bana esuuti eyo gyenasikira ku kitange gyayokera ddala kuba infulikit pain onuyo owulire nga kikunuguna eh, kakati epulezidenti bwe yatunulyanga nga kampala avudde agenze ku lwentebe awo wonna ayingidde ntebe ekibuga kikwataganye ye ngaagamba nti wadde bagenda kuddamu kulwana natunulira jjinja nga amayumba gatutumuka bwe gati nakati bano bano bajja kutuula security these people cannot cause trouble but tebayinza kuzinga trouble naye they come a time when they change leaders kituufu ng'atali liida gye batuuseeko leve eno atali waabwe tabeera mu kifo era bakitandiseeko bajja kuky naye yennyini bwawangala emyaka kumi nga tabakubye balina ssente bajja kusipoa kuba bamaze okuredusinga election fact esinga obukulu mu kulonda kati zimane sikukolera ah, bantsente ah, sente oba tulina sente toyitawoyes n'abantu babulijjo bakitegedde nti taking it to get wells kyokulaba nti abaganda baali bagezi nnyo bakoga nti omuganga teyeeganga hmm. ekitegeeza nti omusawo ono Eh, akuwadde obugagga yali kukusabyeko sente nyingi hmm. ye loolo ye kugaba bugagga kubanga basinga baavu ate nga bagamba bagaba obugagga mhm. kakati bo bano bamafiya bamaze okucenjinga society nti aboogera ku maredio kati waliwo nako akubira essimu mbusimanyi bakikakase sinafunaga nze ndirevu yabakikakase bakikakasaekyo gurupu nakyoamasimu ainaki influence kimusimu mubukola zini fetuli bakubibwa amasimu ate namwe bamoderators nemukkiriza mba bakuba amasimu mumwana watufe netutafuna kantmutafuna wadde esimu bazikola bwebati eh. nti esimu ngaolina eh, olina esimu hmm, kati esimu yerubakyoyanga yakuba mhm. kati ono moderato nagiteka ku muzindaalo akubira kweno eri privateeno teyitamu kubanga bewebuza tibulwaki bayitamu kati abantu bakyoyabo bayina sente bayina ekibiina kyabwe ekibagatta bakankubalulebakiyita eh, ah, nkwabye eh, bakankwabye eh, nkwabye kati nkwabye bakaka bazimu <laughs> nti bwe batta public opinion ne ku masimu nawa nawa wanoze gwe batafuga kyogatu bakankwa bibali mu kikosi kyaba mafias babawa kuweka gives them nalwesha abatwali wa president babawa sen ecolin eh, eh? okuba masimu nagogwafuuka mulimu mulimu katonda wange anti ecorrupt e, society ewanya abantu amaanyi nabataali badde nago nkukuume kubanga mafiya yawano kyenjira bakotetta mafia ya wano shimiries manipulates eh, ne kukanyuka kasasiro ndiye nanyi buyinza tute 5 billion nze mbwa batwale kasasiro bwa divisa ngani akugendera boyike nzisobola genda tosula kujirikiti myaka jange tijenda for card divisa sije giri yu aba ije bal kintu musoke ije jawa divisa bani tuija kumuntu alayo apo kwa simu sente ndiye ne mtu kanenji tambulira kakati atobulo kukadda makumi anabo bawada bako bapalia mitu na ulipo mm ndibana abasajja mu mafia yawe ya kakati museveni nayeaba omukulembeze yenna bwaba agenda okumula akuba mafiya kuba ejja mulondolayo kati atandisa ogikuba kati obalaba mbagamba nti ekiduduma kiri mu state house eno ffe betulaba gundi musisi yayuguma naye ate pulezidenti agamba nti nabaka ba paliamenti kati batandisa omuli amwenku anti yabamanyiiza nankabirwa nti ye nankabirwa ababaka ba paliamenti buli bagenda okuyisa gundi sente agendayo nakiwandika mukatabo kae eh. nti pulezidenti museveni akkiriza mukazi we ogwewaka namufuugala malaaya okumuwa akaboozi amalamu wa sente eh, ekyo nga kiba kyabulanti kyekyo nti ababaka ba palamenti abenaalimu bwe wanoonyeza akalu bakusaba batya sente topaasa egundi bills fe batwala sente meka okujja nobwogerera tewali wadde kikumi kati yakikkiriza naye nakiteekawo nti ababaka palamenti bo baletako baleta bills e, e, eziri e, abawe mmane kakati mafia museveni ngaagenda mafia olina ogikuba ojja kulonda omukulembeze atali kyoyisiyo akutululugunye nga kiruba bwe yatulugunya eh, kawunda nti museveni kakati si wa myaka gina etaano nti agenda ah, ah. museveni eina emyaka kumi emirala ah, kuminetani umukulembeze mumuvudde ku kintu kimwe kibakuba hmm. mugambye mu 7 tulaga omusika ekitegeeza tulina situationi zibiri hmm. tulina situationi esooka hmm. nti pulezidenti ow'eggwanga bamuwangula mu kalulu ne tubeera ne pulezidenti kwe tugamba nti e, e, egundi ono sobetuvuddeko kwetuli tulina pulezidenti ow'eggwanga gwe tugamba nti museve nti tumuwangula mukalulu kakati mu uganda museveni asobola kuwandikugulika mukalulu kakati mukikiriza tikisobokaebibiina byo mu byopositioni ebyakikatibesiki bamunonyako ekyo mwesimbako kulya sente kati kakati ekyokwere tugamba ntiwali tamulimitisi ekitegete tayina kyalaga ate tenemyaka bagijjawo mwaligambye nti aa emotoka yange omusajja omwana ono owedde lwagijja ewaka oba omubbi hmm. amafuta kakagiggwemu eh, ejja kuzikira ejakuzikiramupeeko <laughs> eh. alina eh. sente nayewalitamulimi kisi kyokolaba ntize mukadabo kange kano era nze nesimye nnyo <laughs> hmm, hmm. because ihave time kanakatabo nakawandika ndi for god and my country osa joseph tamuli mirundi complices at 5 33 on 21st April 2017 myaka esatu kakati emabega nembagamba mm. nti after analyzing the above the question is why the opposition in uganda has failed to defeat yoweri museveni my observations are based on three factors in almost all african countries where the incumbents have been defeated there are three other factors mm -hmm. factors Museveni, mwemutu se kukonkuruzo nitawangulu. E- e- e- kakati mumuleka afuge gwanga. Kubaka kakati nabagamba, ntituine chetitalicho. Ntinata inangato, akute vigere na alinya mutaka. Mm. Kakati manubabesiji, boku jokufuga nya Museveni nga fena tufunye kukonkuruzo nitawangulu. Wabajirachi. Ah, tibaki nabafuga nyi. Hii. Hii. Kumanti nabaganti, unkulembezo kumuangula. Muafrika. bonna abawanguddwa balina bino wammanga mhm. mm -hmm. naye mbagamba mu 2017 temubiina temubiina mu 2017 abaga mm -hmm. tembiina mm -hmm. one the opposition in africa is fragmented in many african countries political parties rotate around ethnicity which renders efforts to forge unity against the incumbent impossible mm -hmm.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 apana anti bo balina gurupu tebalinga bemengo mu uganda mwosanga digest group digest tribe nga mupotesti erimu eyagala ssentemengo neddamengo tebalina kyebagira kakati akalu kano nga bwe kazze baleetawo obuntu nti basabe museveni sente nebaleeta tuwe sente tuwe sente abo tebalina makulu abo era bweoba potician newesiba ku mengo oba owedde kubayo teriyo eregistribe mu africa etalina se mu politics yetunulidde sente money is a fact kenya nti ruto tebamwagala tava mu ruling famiries era kukulu amukubye amukubye ate nga mumyukawe anti amukubye Naye lwaki amukubye nnyo? Yanti tebamumanyi yatundanga mbaata tewali amumanyi kakati ruto bamukubye kwepapalaleta lairo dinga anti lairo dinga wa famire ngagga kati ye okulu abala nti n'abajaluwo baweeko pawa ngaomusajja ono omukulu omukadde nabo bafuge eggwanga tulifu myaka etaano eh, agendi agendi musajja mukulu naye ajja balemerako myaka etaano nga tanafuuka pulezidenti kakati okitegedde nti mu uganda ebibiina biri fragmented byetemyetemyemu eh, kyovulaba nti ayinamu oluyingoyingo yono people power ajja n'abeera n'abeera nga talina kibiina ye n'ayoola political parties zozafani zigwawo ziri kwesinise nadini nti at this time nga mawe yekka gwe muyina ate bano bamukuba kidde kifuuke kya buganda secretary genealuganda ate nga mukatoliki eh, ani muganda ani kwegamba olaba ne mawe yali badde abawaako window shopping yes. ti dp erimu enaani muganda is a problem to them eyo dp yonfu eh, anti nti era upc tesobola kubeera nga mutani wobotetagiriimu kati ebyobibaliramu not investi good tebisobola kujjaku museveni tumba gambye nti museveni ekiwabanoyalwanaabomunsiaiaokusiba museveni emigwa kati museveni wakisigwa supotinga namudira mubigeri nti oli besi yatukola ekibi nayagala otutira mu nsiko naye tulina tukiriziganyiza mhm. naye nti ekyampagiza omwana ono bobi wine oli omusajja lwali lutalo lwa famire yawaabiranjuba mu kalulu n'amutuusa mu isafrican court of appeal ne baavuwala ekyokubiri yamuwabira uyo omusajja yawaabiranjuba omubesige ono kati negamba nti kasase operation tebaamu sente bafuuka ba morosi museveni yayambyera nti museveni olwayogera nti wadp nkikkiriza museveni yaziherekuliraera yagamba ntitakana na upc yagamba nti dp without museveni eyo eh, tekyayagirimu wy naye ne upc yagirimu mm. kampala bakansala ba dp babaddewo dp tefa mu kampala mu buganda tefudde lwaki nti bakansalas aba dp bajja mu kanso ne bafuna sente bakasasula miliyoni kumi natanonebaddeyo nebabukula bano banambuzi bagaga bavundu nyo mupalament balya sente meka mpitirivu bameya balukwaku balya sente meka mpitirivu upc could not allow upc yaliega nowa upc talifuga manyi owa dp nokutongoleza libulya museveni gives how much money to the democratic party hufu mukulembeza ekyo yali yali afinance nze opposition talizo izulu museveni naye museveni owa opposition yiye era kyenkukulira nti ye nkugambye wano nti nabusense of money resort to being morals of the regime bano bali kitulera kya president eh. awalula buwaluzi yes. nti moi mawo amuvuganya asiiba mu state house nga amulinze bwogeebamugaa ntaliimu kuba amanyi bwavayo amukutula eh? eh. tova mu state house nga lonsa akusibula nga ofunye ekikukuna ddi <laughs> abaana kyebava tebavaayo nabo benyini batula wansi nagambye mutani wange ono wa bobi wayi mm. naga naye dadi ate kakati wakubye bobi wayi mhm. yatuka emisiri naga nti kakati kugenda ogambe eh, senga kadaaga ayambe bobi wayi nandeme mugubakonze lwaki kakati ate nze nze yakagendayo mubanfunye <laughs> ga nze nakutwala <laughs> era gamba mutani wange oyo nemuga nti do you believe the bobi wayini people trust you bayinza okubanga tebamutrustinga kubanga yoono omukazi wange eyagenda eh, mu dp fena twali bayisiwinga mu dp waayo mm. eh, naye nabo bagamba nti omusajja mirundi omukambwe nakiriza mukazi wo wa dp najjawano yagenda okulayira benzi yange nenjimuwa nangitekako ebipande byanaye munanga nti buli omu ayina eh. eddembe lye obobi gundi bebekulu yawagira museveni naye nga nekitaawe ebiddanda esali yesimbyewo nategeera nti baali baagala mukazi wange bamutte bombi babegezaamu nti bamuti bagendire munsi tubadde nekwalo nekuyinza okudya omusajja nga mirundi yona ogenda mu dp takutta kakati nomutane nemugamba the trust is very important ekyokubiri omupoliisi ono akuba tiyagaasi nayategeera nti gwe ne maama wo baserikale bamukuume waka bwe bali kitaawo atambulira mu uc omwana wa nyerere yeewagula ku nyerere n'agenda mu opozisoni abaopozisoni bamugoba nga tebamukkirizizwa nyerere era yagala naabwe akuyisa eno ngaamaze tufuga emyaka abiri musanvu naawe oyitire eno tufuge ne purezidenti ayagala kweyambisa covid ono eh. okwongera okwenywereza mu buyinza kubanga tetulina bantu eh? museveni katonda yamuwa omukisa gwe nakuga nti another important factor is where the opposition has mobilized the masses against rigid elections where the incumbents refuse to consider defeat like in the case of yahaya jamu museveni ayina ebintu ebyo museveni yakola sisitemu etabangawo mu nsi hmm. nti mugenda ne mulonda mwenna ne mwesimba obesiinaga nti bamubbi nga ŋŋanda azina amazina yawangudde owa fdc eh. ogijjawa obuti ebabba bwenna firawu bonna baali bakaabo naye yalekamu abamu nebayitamu ekitegeeza tababba naye awantu nedda ŋŋanda n'awangulwa fdc eh. ate president museveni n'awangulawo ye eh, mwana nge mukiri mhm. na wano ewa segona museveni awangulawo owe nalemu n'agwa ate segona n'awangulawo lwaki anti ayina direct presidenso ye yategeera tuli mu direct presidenso elections tagendera kukyababaka nti asinza ababaka yakulemberaategeera nti abombi abafuna era museveni bwemutulira n'obote tali ku gundi museveni ajja n'ayogera naye tavumirira nnyo bakandidati b'opposition ne baindependent mm. wy nti abasajja bano babaali bakyabala bambabaze nga bakyalimu twalondanga different nga president bwetumala omulonda netulonda ababaka ba paalament nebagana nedda tulonda olunaku lumu ono bwafuuka president akampeiningira bali kakati museveni bajja bamusiba anoonya akalu ka president kitegeeza intelligensi ye eyiye etali yiso emubuulira nti ono ono independent wano yasinzaawo amaanyi mhm. nti pulezidenti yagenda egindi mu mawokota sabunos eya mukyala meriya mm. kakati mukyala meriya yali yategese olukuŋŋaana nga bali kubi nemutuuluuza ubali mm. kubinyi pulezidenti bwe yalegera mutuluza yagaa ne mutabani wange mutuluza mulabyeko wanajje ku piikup amerikaeraye <laughs> mutuluza olwava ku kapiikup yaddawe yamanya ah, ekimukoledde <laughs> museveni aga bonna babe why this man is looking for you You are, you, are, you are interested in winning the parliamentary seat mm. museveni must win his presidential vote mu constituency mwenyini omuli abalwana yetajja baawula yetabaawula yanoonya mukwate kyobula otafiire munne gwe babadde ferongo time mm. yafuna ekizibu n'akwata kakonda n'amusiba mu kkomera yakola bulanda nnyo nnyo mm. museveni yetalina gwasiba omulamuzi yagamba nti besigi yewandise ngaali mu kkomera museveni yatabesigi kuba yategeera impact nti njamuwangula naye nga ndikodde nti ne bwafuna 20 kubanga abawagizi babesi mbanvuganya n'omuntu ekintu ekyo nange kyanyiiza besigi okumutwala era neyewandiisa nga besigi taliyali akuba museven ye museven nakitegeera otafiri teyakitegeera nti golola bwakiza okuba ebikonde n'omusajja omusibe feva yona tugiwa oli omusibe ne bwamuluma bulumi n'amusobera n'amuluma kati ye museveni kekakodyo kakola abala nnyo ndi atuleeta nnyo mwenga atulabw atikatito pulogulamu aziraba era babamafuya baga nti oyo omusajja atujjirira nti nze atula ku pulogulamu bwati naziraba kati aziraba ti obuzibu tumwinako bwebo si pulogulamu za mirundi aziraba n'omuwabula naye nti yazitunuulira ndi mafuya bebagamba kakati ye atunuulira situation kuba ekintu yakigwamu bugulu imagine omwana ow'emyaka abiri mu munaana nga minisita wa state for defense mubalula abagezi ennyo nabeera ne pawulo muwanga nga vice nagenda mu nsiko nga bamulaba bwe bati baga ntajja kgenda mm. eh, oyo omuyita wakuzaisprepared museveni power teyagigwamu bugui naye kiki museveni ekimulemesezza okuwa abaganda ku buyinza obutegerekeka ah, ah, abawane mubajjayo fekenyini eh. tutya anti abaganda federa ani ne babakuba mutemuinaabatayita muebyo yastebandstrom fetwagana okukkiriza ebyo ebyamukaka nenkugamba mm. nti ekyokusatu the third case is where the army has intervened to remove the incumbent from power an example of burkina faso in this case during when the army played a big role and the ushered in a new administration.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 nti mirundi yakuma kabaka nebatomokera mu kkubo naye nga buli wayita bakuba enduulu kituufu ye yabaddiza ebyapa n'ategeera nti ebyapa bino bano baluvuba ssente bagenda kuteekawo buganda land board esoloza abantu bakyayi n'okubitunda kyapa mu ngalo ye semwogerere yagaana ebyokusolooza omusolo mayiga yali busoloozezza kuba alowooza ssente oli musajja mukulu eddobo yali ganda singa mayiga yasolooza omusolo singa buganda bakikyawadde akatuweeri noleta buganda gundi simanyi kyapa mu nyuma nti emyaka ana muwenda bwe gigwako tukuwadde liizi ngaogiwaani omuganda andagewa liizi eba yamusuubuzi kituufu emyaka mugwe noga nti buganda yeegaba liizi ng'omusajja buulaba waabidde ku nyumba ye enyumba eyaggwako liizi emyaka esatu omulagira n'agiremeramu kusiringi lukumi ekituyita self distraction mission museveni yabawo eggaali etaliiko biziiza tesiba nebeetomeza kati bajjudde ebinuubule naye bayiga ngaayomba nti bamafiya byebamukuba atuse ku nda mm, abakulembeze museveni ne kabaka bafaanagana nze bombi nabeera nabo mm. kabaka nabeera naye ferongo time mm. kabaka yakeera ku maca ngaafuna tiimu tiimu buli yateesanga ne museveni najjao concessions ngaagigoba n'abanja ekirala president museveni sat with the mengo delegation for 72 hours 72 hours ne basemwongereraawo ne bakola endagaano ya regional government regional tier yes katende najja ku cbs eya buganda nayogerera regional government this is the best we can get bino bya federo tebikyasoboka n'omutanda najja najja endoosinga mm. waite nakunto nabuma yanja n'agenda emmengo namugamba nti gwe kyokoze tewali jjajjawo yali akikoze nekitaawo teyakikola eh? nti kati ekya federo kijjeewo buganda onagifugira kuki buganda ebeerayo neraling point bwefugira abantu baayo mhm. kabaka ekyagundi basemogere ne batandika okubavumirira nti bakola nsobi okukkiriza lujjo ah, kyatayavaawa omanyi mu byobufuzi mu